тод чанга юм. Миний бодох нь илүү тод чанга юм шиг сая. Аа. Бусдаа гинхэнэ. сайн байна уу ногоон авцсан дэлгсэн уйлаас хайлаас сайн байна хоош барьсан юм. Яахан вэ? Тижээхгүй юу? Болдоггүй юм аа. Болдгийн мэдүү төдөвд орж яхан зөндөө жараха би. Тэр чин заагс ахгүй юу? Жижигхэн заагс. Москваас өвчрдөг юм. Харин эн чин нүдэнгийн голд амьдрна. Гэрт болохгүй. Удлаа. Нээрээ. Хөө чи үний ханаас олсон юм бэ? Өөрт голоос барьсан. Яах вэ? Тижээхгүй юу? Болдоггүй юм аа, болдоггүй. Болдгийг мэдвгүй. Төдөв дор жахын зөндөө олон жарахаа би. Тэр чинь загас байхгүй юу? Москвагаас авчирдیں۔ Шилээ хоргонд байх ёстой. Харин наад загас чинь нүдэнгийн голд байх ёстой шүү дээ. Гэрч болохгүй. Худлаа. Нэрээ. За. Бичлэгээс юуг олж харав? Яагаад багш нь энэ бичлэгийг танарт үзүүлсэн бэ? За. За голын жаргах ихэ судалсан уу танай ангийнхаа? Үзсэн үү? Оо за. Тэгвэл тэрнтэйгээ холбоод тийм ээ. Тэгвэл энэ хоёр сурагч юу чаддаг, юу мэддэг болсон хүүхдүүд байна. Мм зэ. За. Энийг үү. Чанга, тод, чанга. За бас. Зүйтэй за. Бүрийг Мм зүйтэй. За өөр санаа байна уу? Оо зүйтэй. За миний хүү санаа гарч. Одоо ингээ үлгэрүүдийн дүр тоолж чаддаг гэсэн. За зүйтэй. Тэгвэл өнөөдөр бүгдээрээ дахин энэ мэдлэгээ баттгаж нэгэн шинэ үлгэртэй танилцгаая. За өнөөдрийн хичээлийн сэдэв ягт үлгэрийг төлөөлөн уншицгаая. За дэвтэртээ гарч гээ тавиараа. Тэгэхэд арилга маань юу гэж хөөхдөө те? Тэдгээр бүгд үүсгэж байна. За. За. За хичээлийн сэдв явах түлхэрийг зөвлөн уншицгаая. За тэгвэл хэсэрээ дүрийг зөвлөн уншиж сурах. Мм. За дэвтэртээ бичээрэй зорилгоо За монгол хэлний хичээлээр бид нөрөө тусгай чадваруудыг эзэмшдэг байгаа. За хамгийн чухал чадвар бол сонсох чадвар. За хэрхэн яаж сонсох ёстой бэ хүн? Хэрхэн яаж сонсох ёстой? За миний Оо чанга. За. Йоо, чимээ чимээг хүмүүсийн юмнуудыг ёо ярьж байгаа зүйлийг хөндлөх. Хүмүүсийн ярьж байгааг хөндлөх хүмүүсүүдийн гэхгүй шүү да. Зүйтэй. За асуулт даалгаврыг анхаартай сонсно бусдыг хүндэтгэн бусдын яриаг хүндэтгэн сонсно. Өнөөдрийн хамгийн чухал. За ярих та. Ярих та. За арыг хөө. Багш нь. За анхаар Оо за засаад хэлцэн үү? Йоо а чанга тэгээс бас хүмүүс сонсогдохоо. Оо тий. За миний хөө. Зүйтэй. За одоо бид хичээлдээ төвдрөхгүй, сул үг хэрэглэхгүй тийм ээ. Ингэж ярьдаг. Өнөөдөр бид хамгийн гол нь үжил бодлоо илэрхийлэн ярина. За унших. Унших та. Хэрхэн унших ёстой вэ? За. Ахаад нэг тод чангалчтай. Оо болж байна. За. Дүйтэй. Маш сайн байна. За Монгол хэлний хичээлээр хичээлээр алдаагүй зөв унших. Өнөөдрийн хамгийн гол чухал зорилт маань утгыг нь ойлгож уран тод унших. За бичих чадвар хэрхэн эзэмших ёстой. За миний хөө. За миний хөө. Алдаагүй зөв бичих. Дүйтэй. Мм. За энэ зорилтуудыг өнөөдөр бүгдээрээ хичээлдээ хэрэгжүүлнэ. За багш нь та нарт Оросын зохиолч Кирилловын Сон шоргоолж хоёр гэсэн ихийг уншиж өгье. Та нар багшигаа унших явцад утгыг нь ойлгож сонсороо. За. Сон шоргоолж хоёр. Дэгдэгнүүр сон зуны сайхны дэмий дуусаар өнгөрөөжээ. Хаа сайгүй идэш байр илбэг халуун зүүн хоромхон зуур өнгөрч өргөн тал анир чимээгүй өвлийн хүйтэн уйлрал ирлээ. Өсөх таархын зовлон өнөөх сонтой учирч уянгалан дуулахтай мантай уйтгар гунигт дарагдаж хорогдох дулаан байр. Хотооднд хийх хоол гуйхаар ажилт шоргоолжинд очиж ам нээж ингэж хэлжээ. Хаврын өр ортол халамжилж аваач намайг хоол ундаар тэтгэж хоргодуулж гэртээ байлгаач хавар дулаан оронгууд хариу тус хүргнэ чамд. Айгам зуны сайханд ажил хийгээгүй юм чи? Өвд юу ч бэлтгэлгүй өөр юу хийсэн бэ? гэж сонирхон гайхаж шоргоолж соноос хариуд нь асуу гин. Оо найз минь би чинь өвөлт бэлтгэлтэй мантай зуны сайхан цагт зугаа цэнгэл толгоо эргээд өдөр шөнөгүй дуусаар байтал өвөл хаяанд ирчихжээ өрөвдөж хайрлаач намайг. Зунжин дуусан юм чи өвлжин бүжиглээд өнгөрөхгүй юу? гэж ажил шургалж тэр соны амийг нь таглажээ. За бүгдээрээ дараагийн уншлагыг хий. Би даан уншина. Уншихдаа утгыг нь мэдэхгүй үг байвал дэвтэртээ тэмдэглэн бичээд уншаарай. За хуудас 123 би дагаад нэг уншина. Уншихдаа утгыг нь мэдэхгүй байвал дэвтэртээ тэмдэглээд бичээрэй. та дуулсан сурагчид гараа өргөд багштай мэдвтэн. Энэ зүйтэй. За утгыг тодруулж асуух үг вэ нөө? За. За дараагийн сурагч асуух үг байвал багштай хэлээд агараа. Хэлээрэй минийхүү. Аа хурдхан басаад хэл. Манайтай. Яаша. Өөрөөсөө болцсон уу? За бүгдээрээ үгийнхаа утгыг одоо эцэг дэвтэрээ дахин ажил болж байгаа. За айгам гэдэг үг ямар үгтэй холбогдсон бэ нэ? Айгам хэл шүү дээ. За. За. Өвчм халуун. Өө, юу гэсэн үг вэ? Өвчм халуун. Тэр үгийг юунаас ямар үгтэй холбогдсон байна? Харийн бүгдээр сурахч гэлөөг ямар үгтэй холбогдсон бэ? Агм гэдэг үг. Агм зүний. Тийм учраас бүхчм халуун нэг агм гэдэг байна. За өөр ямар үгтэй холбогдсон байна? Харийн сурахч гэлөөг. За миний хөө. Сургагчсан. За сургагч гэлөөг харъя. Өөр гэдэг үг ямар үгтэй холбогдож? Хаврын. Хаврын юу гэж вэ? Өр. Хаврын өр. За тэгэхээр ямар утгатай байж болох вэ? За хэлье. Юу удирдлыг өөр гэж болох юм? За өөр юу гэж бодож байна? Хаврын дулаан. Хаврын дулаан? Орох. Дулаан орохыг л юу гэдэг байх нь вэ? Өр орлоо гэж ярьдаг байх нь өвөл дуусаад. Мантай. За юу гэж вэ? Ихэ уншия. Хаан мантай гэдэг үг аль үгтэй холбогдож байна? За. Өвөл бэлтгэхтэй мантай, тийм ээ? хичээл дэрэгтэй мантай гэдэг ч юм уу тийм ээ өөр юу гэж болох уу холбоод ингээд хилээд үзээдэй хурдан гүйхтэй мантай тийм ээ мантай гэж залхуу юу тэгэхээр ингээд нэг жаахан э, дагуур үг байгаа даа гэж тийм ээ за мантай гэдэг хийж чадахгүй гэдэг аа тийм нэг тиймэрхүү утга та за одоо хурдан гүйхтэй мантай би бүр эцэж ядраад байн тийм ээ гих мэт чинь за одоо бүгдээрээ үгийнхаа утгыг тодруулсан учраас ихээ хамтаараа нэг хүн шиг уншъя. За эхлэе. Дэгдэгнүр сон зуны сайхны дими дуусаар өнгөрөөжээ. Халуун зун зуур өнгөрч өргөн тал анир чимээгүй өвлийн хүйтэн уйлрал ирлээ. Үсэг та Өнөө самтай учирч уянгалан дуулахтай мантай өөдгөр гойног дарагдаж хордох тухайн бай хорон хий хоол уйхаар ажил шоргогийн ам нээж ингэж хэлжээ. Аврын өөр ордож хасчих аваач намайг хоол ундаар уншиж шүү. Бид зөв унших ёстой монгол хэлний хичээл дээр тийм ээ. За үйл явдал утга санааг бодороо үдэнэд бодороо үлгэрт ямар амтд гарав. Тэд хоорондоо юу гэж ярилцав? Тэдний ярианаас чи юу ойлгосон бэ? Бодороо. За нүдэнэ За үйл явдал утга санааг ширээнийхээ найзтай төгдөрөхгүй, сул үг хэрэглэхгүй үйл явдлын дистралийн дагуу ширээнийхээ найзтай ярьж өгөөрэй. За ярилцлага эхэлцгээгээрэй. Мм. болсон багштай мэдээлэл дагараа. За дууссан уу? Зайн байна. За дуусгая. За хин одоо ангийнхандаа сайхан тод чанга дугаар үйл явц утга санааг ярьж өгөх вэ? Хин одоо энэ салхийг хагалах вэ? Ярилцлахыг салхи. Өө. Нэг шахаад. Миний үгийн нэр юм блэ? Ууга Эрдэнэ, Ууга Эрдэнэ өстө мундаг. За дээш харж агаад ангийнхандаа. За тэр яриад утгасан. Цаадхынхаа амьдралыг бодохгүй, зунжин нөгөө нэг өвөлдөө бичихгүй уул бүжиглээ гэсэн. Тэгэхэд гинт нэг өдөр өвөл хаяанд ирсэн юм. Тэгээд шоргоочийн очиж хавар хавар ихтэл эмчтэй байлгаач гэж гуйсан чинь шоргоож юу ч хийгээгүй залхууг нь залхууд нь уурдаад нөгөө нэг тэрэн дуурсан. За энэ хүртэл би уугнаг ажиглалаа. Олон удаа гар өргөж оролцож байна. Тун итгэвтэй сурах итгэх сонирхол сайтай өгөхтэй шүү. Сайн бай. За тэр хуу гараад. За. За. эхлээд хамгийн эхлээд сон сан зунчин дууч бүжиглсэн болохоор өвөл өвөл хотоодондоо хийх хоол хорогдох байраа бэлтэж чадаагүй. Тийм болохоор шоргоолсон дээр очиж очиж хорогдох байр хотоодондоо хийх хоолгүйсэн. Тэгтэл шоргоолц зунчин юу юу шигээгүй салхуулсан учраас уурлаад зунчин өвөлчин бүжгэл гэж явуулсан. За Их сайн байна. За энэ хоёр найзгаа сайхан яриа шүү. Одоо бүгдээрээ энд гарч байгаа дүрийг төлөөлөн унших одоо энэ уншлах хий. За хин ямар дүрийг амаар вэ? За ямар дүр амаар вэ? За ямар дүр вэ? За чи юу авах гэж бодож байна? За шоргоолж авъя гэж байгаа хөхтэй нү. Шоргоолж. За яагаад энэ олоолаа шоргоолж өргөд байгаа? Шоргоолж явъя гэж бодоод тийм. Яагаад тэгж бодоод тийм. За. За ширээнийхэн найзтай ярилцаад 2 4 аваагаад авчих. За хэрвээ санал нийлэхгүй бол хайж даав чулуудаад шодож болно. За алийг намаар юм. Хоёлоо тохирдсон. За болохгүй бол За энэ найз нь. Сан сан болох юм уу чи? Сан болох зөвшөөрч гинөө. Аа? За шоргоолч. Шоргоолчин дээр шодыг бүгдээрээ. За хайж даав чулуудаад. За эхлэе. Дээс нь юу болох вэ? Шоргоолж болох уу? Аа за. Хайч дав. Надад чи юу болох вэ? Шоргоолж болох юм уу? Би шоргоолж болъё. За. Шотх уу? Шот шот. Хайч дав, чулуу, гури, аль нь вэ? Яа. <laughs> За баярлалаа. Аа. Thank you. багшаа. Юу энэ юу энэ дээр гардаг яг ажилчин шаргалж байгаа юм биш үү? Зүгээр шаргалж байгаа юм шүү дээ. Ажилчин шаргалж байгаа. 살도록 하래. шууд шууд шууд шууд ингээл уншчих юм хүн. Шургуулж ажилч. Аа. Шургуулж ухаантай. Аа. Шургуулж хүчтэй. Аа. Шургуулж хурдан. Зүйтэй. Миний их гоё гаргаж ирсэн юм. Миний учаахан суул дугаараад байх юм. Чанхан зоригтой заамны уу гаргаж. За соно. За соны байдлаар миний хагас бай. Ямар хүний вэ? Сон маш дэгдэг нөө. Бас залхуу мартамхай хөгжөлдөх туртай юм та. Нимэх санаа байна уу? Гаминих уу? Нимэ. Залин санаа. Хэлэл. Өөр нимэх санаа байна уу? Хоцно. За ерөнхийдөө та нар бас багшихаас гаргасан санаануудыг гаргаж ирлээ. Та нар бол бэлдэж, нэгдэг нүүр хинэггүй, тийм ээ? Сургууль жил ямар вэ? ажилсаг, хөдөлмөрч ийм зан чанартай үнийг шаргуулжор төлөөлүүлэн бичжээ. За болцгой намаа намаа бариад босороо. Гэрээний хоёр цаг гарыг өөдөөсөө хараад босороо. За гэрээний хоёр. За бид нэг төлөөлөх уншлагыг ингэж хийж туршицгаая бүгдээрээ өөдөөсөө харж байгаа. За. За. Гүрэн гаргаж Уушхай хичээн шүү. шаргуулжууд энд нэг шаргуулжууд за миний хөө улаалаа уншсан болохоор яг дүрдээ гоё таарч чадаа чадахгүй байгаа тийм за чи юу шаргаа юу бүгдээр уншиж байгаа болохоор яг бүгдээр яг нэг хүн шиг ингээд юу яаж чадахгүй болохгүй байгаа тийм за миний хөө аа за за тэгвэл 92 сурагчийн багш нэг уршин урчин за та нар хөөс өөрсдөө доктор энэ аяа Thank you. Хаврын ураг хадамжилж аваач намайг хоол ундаар тэтгэж хоригдуулж гэртээ байлгаж хавар дулаан оруулах хариу тус хүрэн чанд. Айгам зууны сайхан ажил хийгээгүй юм уу чи? Өвөлж өвөлж бэлтгэхгүй өөрөө юу хийсэн юм бэ? Оо найз минь би ч өвөл бэлтгэхтэй мантай. Зууны сайхан загт 6 цэнгэл толгой өргөд өдөр шөнөгүй дуусаар бэлтгэв өвөл хаяанд ирчихжээ. Өрөвдөж хайлаач намайг. Зунжин дуусан юм чинь өвлжин бүжиглээд өнгөрөхгүй юу? За ингээд найзтайгаа цуг уушхаар болж гин үү? Болж гин. За та нар ингэж гэртээ сайхан бэлтгэл хийгээрэй. Мэд үү? За одоо өнөөдөр хичээлээ хэрхэн юу сурч мэдв. Та арай. За. Түр тоглоо. Яг гол юм маань юу гэдэг вэ? Юу гэж ойлгох вэ? За. авч яг төлөөлөн уншиж сурлаа тийм ээ бид. За төлөөлөн унших аргаас аргыг сурахын тулд юу хэрэгтэй байдгийг вэ? За. За өөр Сулхан яриад байгаа. Оо зүйтэй. Заахан сулхан яриад байгаа хөлтөд үзэл бодол За одоо тэгвэл төлөөлөн уншигт одоо ер нь цаашдаа юуг анхаарах юм бэ? Хоорондоо нэг ярилцаа зөвлөлдөчих. гэж хордуулж гэртээ байлгаач хавар дулаан оронгууд хариу тус хүргэн чамд. Агам зуны сайхан ажил хийгээгүй юу чи? Өвөлд юу ч бэлтдэггүй. Өөр юу хийсэн юм бэ? Өө найз минь би чи өвөлд бэлтэх мантай зуны сайхан цаг зугаа цэнгэл толгоо эргээд өдөр шөнөгүй дуусаар байтал өвөл хаяанд ирчихчээ өрөвдөж хайлаач намайг. Зунжин дууслын юм чинь өвөлжин бүжиглээд өнгөрөхгүй юу? Оо зүйтэй. Сайн нэг юм чинь гэж ярих юм. Ямар үг байсан бэ тийм? Юм чинь гэж ярих. Юу хөө? Юм чинь. За энэ үг багшаа юм хагас. За. Манай манай Хомжилж аваач намайг хоол ундаа тэтгэж хорогдуулж гэртээ байлгаж хаврын долоо оронгууд хариу тус хүргэнэ чанд. Аагийн зуны сайхан ажил хийгээгүй юм уу чи? Өвөл юу ч бэлтэлгүй өөр юу хийсэн бэ? Аа болсон. За их баярлалаа. За өнөөдрийнхөө унш өнөөдөр унших сонирхолтой хүмүүс байгаад байна. Араа та нар багштайгаа хамжаад уншаарай заа юу. За багш нь өнөө нөгөө карт тавьсан байгаа. Карт тавьсан байгаа. Бүгдээрээ үнэлээ. За бусдын яриаг хэр бүтэтгэл сонссон бэ? За картлаа өргөө табагчтай харуулаарай. Итгэлтэй өөртөө итгэлтэй өө хол уушаа. За мундаг юм бэ. Бүгдээрээ сайн хүндэтгэл сонссон гэж юм чи. За дараа нь үзэл бодлоо хэрхэн илэрхийлэх найзтай ярьсан бэ?